Я от дивлюсь на цю всю позицію, яка у нас от доєдналась, ми простояли скільки там 13 суток, да? на цьому всьому. Приєдналась Юлія Володимирівна вже к тому всьому, об'єдналась, приєдналась самопомощь. І я не думаю, що там прийдеться до цього всього іти. Ну, якщо навіть і прийдеться, то тоді будемо робити третій майдан. А що робити? Угу. Що робити? Тому що розумієте, якщо власть не чує. Власть власть вже дві неділі, в принципі, пішли вже на поступи. Після цього всього почали розмовляти, почали приглашати. Ми стояли під дождем, і ніхто не зважав уваги. Думали, що це просто так. Хтось там наіграний, хтось проплочений. Люди будуть стояти, впевнено говорю. І авторитетно, що люди будуть стояти до кінця. От мої люди, які були пліч опліч за мною служили в моїй частині, які приїжджають взагалі з України, вони будуть стояти до кінця. В цілому, безумовно, зараз резонанс цієї справи не недостатньо недостатньо великий. І точка кипіння ще не досягнута для того, щоб говорити, що з е, тарифного майдану може початися третій. я би однозначно не ну, тобто не говорив про те, що це можливо. Саме а коли ж наступить точка кипіння, коли всі получать платіжки? А, Не тільки тому, що зараз е, ви розумієте, на фоні всіх тих подій, які відбувалися останні півтора року, е, треба більш якісь резонансні е, моменти в суспільстві, які б обурили всі прошурки нашого суспільства, для того, щоб ми знову дочекалися третій майдан, адже це ситуація тотальної нестабільності, через яку пройшовши, ми мож, цілком можливо більше втратимо ніж добудемо. Е, однозначно розуміючи ймовірність, все таки вона існує третього майдану. Е, про владні політичні сили, наприклад, е, в особі Арсенія Петровича Ніценюка, вимушені будуть обіцяти. Тобто, при будь-яких сценаріях розвитку подій. Він вимушений обіцяти. Ми лише можемо декларувати е, від того, що було, від того, що ми чекаємо, наприклад, завтра, наскільки багато йому доведеться пообіцяти, аби заспокоїти е, незадоволене населення. Це по-перше. А по-друге, дуже важливо, щоб ця група ентузіастів дійсно достояла до кінця і змогла е, дочекатися, хоча б початку виконання цих обіцянок.